大家好，我是 J D G 的上单 Zoom。然后进以小组第二进到八强的感想？嗯，就不是小组第一出线的话，还是有点遗憾的吧。因为输给 P S G 确实是我们自己打的太不好了，就挺遗憾的。就是你们呃拿上单天使那场比赛，你是提前准备好这个英雄的吗？啊。 凯尔这个英雄是我们平时训练就会经常作为康达奥恩的选择吧，也其实还是挺熟练的。就是如果 PSG 那场比赛你们要是赢下来的话，会是以哪种方式赢下来的呢？哦，就是同样的阵容吗？意思是？嗯。哦，就我们我们那个阵容的话，就属于上路是。 就发育起来就特别好打嘛，然后下路在对线方面也很有优势，然后中路就可以随时支援嘛，然后我们这个阵容就持续对线，到达十四五分钟，其实都已经到了我们的强势期，就比较好打。就是 DWG 他们已经三个月没有输过比赛了，但是你们今天击败了他们，有什么想法吗？嗯，因为 DWG 也是比较强的一支队吧，然后击败他们的话就可以。 给我们自己带来很大的自信吧，然后也能证明我们确实还是有实力的队伍。就是红米教练在比赛之前跟你们说了哪些话呢？就 DWG 嘛。嗯。嗯，因为我们在抽签出就小组分组出来的时候，我们就已经有研究 DWG 了嘛，所以说 ban pick 其实我们已经很早之前就已经定好了。啊，就是你跟 n o g u r i 是对了两次局了嘛，现在感觉怎么样？ 就露瑞也是一直我比较喜欢的选手吧，然后就对线也非常稳健。其实我们想针对他也不会给太多机会。就总体来说就是打得比较好。就是虽然今天比赛当中你的发挥也很好，但是绿毛选手的巴德确实也是发挥的不错的。你对他的巴德怎么看呢？啊，因为我们巴德选出来很多次了，所以说这些表现我们都已经习以为常了，就感觉通一般来说都绿毛巴德还是玩的挺好的。 就是因为你之前是被评价为 LPL 最强上单嘛，但是最近像三六九和冰阿冰这样的年轻选手，就他们也经常就是 <tsk> 表现的很好嘛，就所以你现在觉得你现在在 LPL 的上单里面大概排名是怎样一个呢？呃，我觉得就上单排名还是得看队伍的成绩吧，就谁队伍的成绩好，谁就在上单的位置排的比较靠前吧。对。 因为八强里面有可能会遇到 LPL 的那个队伍嘛，所以你最想避开的队伍是哪一支？哦，其实都不太想打 LPL 队伍吧，也因为在八强也不想这么早遇到 LPL 队伍。就是你觉得 k a n a m i 跟 Loc 选手是一样，是一位怎样的选手？哦，因为两两位韩国选手中文都学得特别好嘛，然后平时生活里面也比较大约合得来，然后。 就游戏方面的话，其实都是挺谦虚、挺容易去、挺挺愿意去学习的吧。最后，你有什么想说的话吗？嗯，就就我们输给 PSG，感觉特别对不起各位粉丝们吧。然后就，嗯，我们之后会用最好的表现来回报大家。